Basta, ano, sa akin, pink. Pink? Hmm. Well, bagay naman sa'yo. Oo. Ako, yun yung gusto ko. Pipink talaga ako. O paano ako? Ako favorite color ko, green. Green, hindi, hindi ka pwede mag green. Dapat sa'yo red. Dahil leader ako. hindi, dahil matangkad ka lang. Yun ayun. O paano yung iba? Tulad ni Brian, ano kulay niya? Hindi, dapat meron tayong ano, uh, may black, may blue, parang yellow, parang kompleto. Ano na kay Brian? Eh si Jace. Si Jace. So, blue. Pero feeling ko bagay sa kanya yellow. Tama, tama. Yellow, yellow nga. Pero kung blue... Hindi, basta sa na, ano natin yun. Basta meron na sa blue. Meron na ako naisip sa blue. Parang alam ko kung sino yung naisip na. Uy, wait, may bago Magkano? 100 lang. Well, thank you. Come again. Briggs!